Yeah! カットいいですねこのスピードでリハで1回もやったかったからあ意外と早っとって